Hola a todos. Estás en Aprendiendo Español Mexicano. Y estoy muy feliz de darles la bienvenida. Me apasiona la idea de poder aportar algo a sus mentes brillantes. Espero aprendas muchas cosas geniales aquí. Aquí encontrarás gramática, comprensión auditiva, diálogos básicos, comprensión de lectura, vocabulario, cultura mexicana y mucho más. Comencemos a aprender español juntos. Nos vemos en un próximo video.